Dios mío. Ay, mi madre, está... Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Ya. Gracias a Dios. Socio, pues, ¿usted qué es? Pues bueno, voy porque la cartera de la mujer tiene. Busca la cartera, que la cae un señor de ese vehículo. Sí, sí. ustedes que tienen que tener esa cartera. No, no, no. Dan permiso,